Всем привет! В данном видео разберем вот такой вот смартфон. Это Samsung Galaxy A12 2021. Это Nacho. Э, новая версия смартфона. Ну, как говорят, новая. Э, Все новое, хорошо забытое старое. Э, имеется вот такой вот у нас коробок с двумя пломбами по бокам. Если пломбы вскрытые, то вас где-то пытаются надрать. Так что обязательно за этим следите, чтобы их открывали при вас, либо же открывайте сами. Открываем наш смартфон, нашу карабулину. А смартфон у нас в черном исполнении. А здесь у нас ничего не идет в смартфоне. Я его уже достал а, для настроечки. Также здесь, в принципе, а, коробочка с комплектацией документов, всяких бумаженций. Это мы выкидываем. Также здесь идет вот такая вот транспортировочная пленочная упаковочка, которая нафиг не нужна. Лучше бы нормальную пленочку на стекло наклеили на смартфон. Пленочка, в которой находится у нас кабель Type-C ключик, больше здесь ничего нет. Ни наушников, ни чехла, комплектация у нас абсолютно бомж. У данного смартфона идет. Разве что идет с данным смартфоном это зарядник. Я вот в принципе приблизил. Можете видеть его характеристики. Это 2-амперный зарядник. 5 вольт. Вот здесь. Вот характеристики вы в принципе посмотрели. Ничего особого. Оригинальная зарядочка Samsung и кабель USB с одной стороны, а с другой стороны Type-C. Обычный кабель. Кабель этот где-то, а, не знаю, наверное, сантиметров 40. Точно не мерил. Перейдем непосредственно к обзору нашего телефона. У него вот такой вот обычный а, дисплей. Дисплей у него не Full HD даже, дисплей у него HD и разрешение нашего дисплея 1600 э, на 720 пикселей 6,5 дюймов диагональ нашего экрана и соотношение сторон 20 на 9 телефон достаточно увесистый э, достаточно таки неплохо весит э, первое что чувствуется в руках так это вес телефона Весит данный телефон 205 грамм. А также можем посмотреть заднюю крышку данного телефона. Задняя крышка данного телефона пластиковая. А здесь имеются у нас 4 а, фронтальные камеры. Разрешение данных камер у нас 48,5,2 плюс 2 мегапикселя. А вспышка у нас светодиодная идет. Сбоку у нас находится лоток для сим-карт. А здесь можно поставить э, две сим-карты и одну флешку на терабайт. А по получается по звуку. А здесь регулировка громкости. При включенной камере, если нажмете два раза э, вверх громкость, э, то у вас сделается снимок. А быстрый вызов видеокамеры. Это у нас просто двойное нажатие кнопки питания быстро быстро нажимать. Ну, в принципе, вот открылась наша а, фотокамера. И можем посмотреть настройки нашей камеры, в принципе. Перейдем в нашу камеру, посмотрим, что у нас а, здесь есть. У нас здесь есть фотография, видеозапись и так далее. Фотографирую данный телефон достаточно хорошо. Здесь у нас имеются различные настройки, стабилизации никакой нет, а сканирование QR-кодов а, есть. Ну, видео а, с высоким кодированием лучше вообще не использовать. А, в принципе, что фотографии, что видео, настройки, в принципе, одни и те же. А съемка видео, это у нас можно выбрать Full HD, 30 кадров, HD, 30 кадров, то есть 1920 на 1080. У нас 30 кадров снимать можно. Также здесь у нас есть десятикратный зум, можно сразу же приблизить здесь. 0,5x приближение и 1x приближение. Максимально это у нас 10x э, приближение. Можем видеть мы данное приближение. При данном приближении очень сильно теряется качество. Так что я бы не советовал его использовать. По а, звуку затвора камеры. Если мы сейчас нажмем фотографировать, то у нас э, имеется кое-какой звук. Как убрать данный звук? Переходим в обычную нашу панелечку, выключаем звук, вибрацию выключаем. И здесь у нас еще есть кнопка громкости. Кнопку громкости, ну, блин, здесь снимок, на свернуть сначала камеру. Громкость э, убираем на минимум. Ну, бывает у кого-то просто звук можно выключить, но бывает этого недостаточно и необходимо выключить громкость. А далее мы снова открываем нашу камеру, открываем нашу камеру, а, делаем снимок, и снимок у нас уже делается без звука. 48 а мегапикселей а, при съемке можно получить а, только в соотношении сторон 3 на 4, а по-другому никак. А вспышку можно автоматически включать, отключать и так далее. Ну, короче, с камерой вы здесь разберетесь. Макросъемка здесь тоже имеется. Панорамная съемка имеется. Так, значки уведомлений здесь тоже у нас имеются а как обычно во всех Samsung э, регулировка яркости стандартная, можно включить, можно выключить регулировочку. Ну, я предпочитаю сделать ее на максимум и выключить. Нажать готово. Все, убираем. А, аккумулятор здесь 5000 э, миллиампер, а, зарядку держит достаточно долго, как заявляет производитель, что при воспроизведении видео а зарядка у нас а, будет а, держаться где-то в районе 21 часа, 109 часов в режиме прослушивания музыки и время работы в режиме разговора 34 часа. Что у нас здесь еще имеется? Крышечка у нас достаточно не скользящая, Я советую приобрести все-таки чехол, чтобы не исцарапать а, камеру, и чтобы у вас а, не загрязнялась вот эта вот рифленая поверхность, она рифленая а, сзади на крышечке, и она будет достаточно хорошо мараться. Поскольку здесь не идет с данным телефоном ни чехла, ни наушников, комплектация максимальный бомж, ладно, хоть зарядник положили, на том спасибо. Я советую также еще купить пленочку для, экра... для экрана, потому что экран царапается сразу же. Если пленочку на него не наклеить, экран царапается прям вот сразу сразу в первый же день у вас появятся царапины на экране. Экран реально, я бы не сказал, что особо хороший, но если пленку налепить, то хороший. Если без пленки, то он у вас через месяц будет в говно. Можно прям выкидывать на помойку, если будет светить яркое солнце, я думаю, на нем будет ничего не видно на данном экране. Аккумулятор я проверял, аккумулятор держит достаточно хорошо. А, в плане тяжести телефона. Это что у нас там? Тяжеловес наш 205 граммов. Очень хорошо защитит вас от гопников. Если такой а, дурой реально зарядить по голове, то мало не покажется. Мало какой человек после удара хорошего этим телефоном сможет вообще встать и подняться на ноги. Это факт. Экран быстро заляпывается, на данном телефоне. С этим, к сожалению, ничего не поделать. Что ж, я сделал кое-какие настройки данного телефона, проверку э, я сделал. Это у нас проверочка в 3D Mark. И мы здесь можем э, наблюдать количество очков, которое набрал данный телефон. Общая оценка по 3D Mark 424. Ваша оценка лучше 2 э, 21% результатов на Samsung Galaxy A12 Nacho. Я делал несколько таких э, оценок и, как правило, чем дольше вы использовали телефон и чем дольше, э, к примеру, он у вас нагревался и так далее, на каких настройках вы использовали, если на максимальных, если сделать несколько таких тестов, то с каждым таким тестом э, у вас будет ваша оценка, процент оценки будет все ниже и ниже. Максимальная оценка у меня была 31 и минимальная сейчас 21. А, а, сделано было, наверное, 4 таких оценки, и еще была сделана оценка перед этим у меня а, в Geekbench 5. То есть сейчас я зайду в Geekbench 5 и еще раз сделаю оценку телефону. Где-то работает уже часа 2 без выключения и делает различные тесты и оценки. И вот зарядка у него осталась 67%, в принципе нажмем бенчмарк. Сейчас он сделает бенчмарк, и мы уже определимся, какую оценочку он получит. Пока телефон делает оценочку, а у нас а, тыловая камера у нас 8 мегапикселей. И видеосъемка также она ведется этой камерой Full HD 1920 на 1080 30 кадров. Что еще можно сказать? Здесь у нас есть а, вот зарядочка динамик и выход для наушников 3,5 по данному телефону. Оперативной памяти здесь у нас 4 гигабайта, а своей памяти у нас 64 а, гигабайта у телефона. Частота процессора 1.8 а, это у нас а, стандартная, 2,3 Гц это у нас максимальная частота процессора. Слот для сим-карты у нас поддерживает симочку на 1 терабайт. Ну вот пришел телефон э, в настройки Geekbench Benchmark. И вы видите все результаты. Single Core скоро у нас 134 и Multi Core скоро у нас 805. Здесь мы можем видеть все характеристики, э, показания нашего э, смартфона. Кстати, на, ковре, на коврике достаточно хорошо таки скользит оперативная память и различные баллы по показаниям. Можете ставить на паузу, фиксировать и смотреть, кому это интересно. Вот мультикор перформанс. Переходим. Тоже здесь можно вы видеть криптоскоры 1307. И остальные показатели не особо-то сильно и высокие. Кого интересует синтетика, может ставить на паузу и смотреть. все показания. Фурмарк я вам показания уже показывал данной программочки. Закроем, закроем, закроем. Что еще у нас можно посмотреть? У нас еще можно посмотреть AIDA 64, по AIDA 64. А зайдем в систему по системе мы можем наблюдать вот такие вот настройки данного телефона. Здесь, в принципе, все видно, все отображается. Всего внутреннем хранилище сейчас свободно 51,4 гига. Всего есть 51,4, свободно во внутреннем хранилище 36,9 по характеристикам можно здесь дальше полистать. Идем э, отсюда, посмотрим ЦП. А наша частоты нашего центрального процессора. Здесь также можем все видеть, отображать. Я приближу, наверное, чтобы вам лучше было видно. Вернемся назад. Здесь у нас также есть сеть, батареи, Android, устройства, датчики, приложения, кодеки, папки и так далее. Но это нас не особо-то и волнует. Это вы можете сами посмотреть, поставив программу AIDA 64. А так, в принципе, данный телефон оставляет достаточно хорошее впечатление. Никаких проблем он не вызывает удобно сидит в руке, не скользит, не выскальзывает, отлично работает, хорошо держит заряд, а, не греется, не перегревается, экран хорошо отображает у него цвета, никаких проблем с этим у нас нет. Матрица PLS у данного телефона, то есть я бы сказал бы достойная модель, достаточно дешевая, сейчас можно найти данный телефон за 12-12,5 тысяч, на данный момент, на момент съемки данного видео, а покупался он уже за 13 990, ну, со скидкой там составила 13 400, то есть не такая уж большая скидка получилась на данный телефон. А так он достаточно удобен и хорош. Камера снимает, фотографирует достаточно хорошо. Я бы не сказал, что камера здесь плохая. Ну, где-то из 5, где-то 3,8, 3,9 я бы данному телефону поставил. Единственный минус э, был бы хотя бы экран бы у него а, Full HD, а не HD. Ну и хотелось бы, а, чтобы как-то бы камера у него была получше. А то 48 мегапикселей у него доступно только в режиме 4 а, на 3 это, в принципе, квадрат, а это не очень хорошо. Ну а на этом все. В принципе, больше сказать по данному телефону мне нечего. По настройкам вы сами можете все проследить, а, все а, проверить, что у него находится в настройках. Перейти в настройки. А, датчик отпечатка пальцев, естественно, у нас есть. Работает достаточно хорошо. Хорошо. А никаких сбоев у нее не наблюдается, а яркость, темный режим, все здесь можно выставлять, все здесь работает, Wi-Fi, как Bluetooth модем, как, wi а, как точка доступа Wi-Fi, данный телефон работать без проблем может. Блокировка здесь у нас есть распознавание по лицу, отпечаток пальца, а также Голосом можно управлять Google Ассистентом, но когда экран телефона выключен, Google Ассистент вам будет недоступен. Он будет работать только при включенном дисплее. А приложения тоже устанавливаются. Все достаточно интуитивно, все достаточно понятно. А, никаких проблем здесь ничего не вызывает. Звук, вибрация здесь у нас а, все есть. Можно это все настроить. Симки у нас две можно максимум установить связь здесь у нас Ешечка, 2G, 3G а, LTE, опять g он, конечно, в данных сетях не работает. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.